Saluton al cio, ni vudia via dio, kai deo kai Christi estas ie tie malantala scatoloi. Ah, yes. tie! Ah! Do, mi nun estas in la oh. domo de deo kai Christi. Uh, ah, Lasa tempe ili du transocigis ci tien, chave ili havas novan domon, kai anca estas hundaccio tie. Ah, fec! la oh, hundo oh, yes. just like is mian manon. Do vines tias prici tio, sed pasint yes, lunde, uh, ah, kai ah, troi estas tie, pasint lunde, ili du ah ne pasin lunde ni cioi it is a loca particle qui es suffice proxime ca ni mute exercis nin es das tie iotie uh, kai poste dum quarta tagoi, mia tutta corpo de min men said case, mi mi shatis fadi tion char mi shatas mal de mi tro de ki gi tempo mi si in commentaio video smalla fa blaine io mi legas io io io chio kazas Oh yes es es la Coppa de Nebba Yeah yes yes la Sonno di lo la Reme mo di gilo che ni devas nin exerci Do nun Ni devas a liri Vi venos con ni Cai Ni Fisica Trainos ni in corpo in Cai versaine poste mangios Malbonan mangiaggio Malbonan? Malbonan? Ciu, ciu vi cu iros Al ciu ni accettos Mines cias Oh anche bone Do Ni mangios bonan mangiaggio Salutan. Ah, ci vi shatas tion, ci vi shatas kem mi kareso vi pugon? Ah, ci vi Yes, vi shatas to. Mi mi <laughs> Kai kolbaso per vesper manjo. Ek. Kai la tua hundacho. Oh, ci mi kareso kem vi hundo timas min. Rigardo gi for curas. Salutan. Salutan. Venu citi en mi havas camera on por vi, mi havas filmilon. Ah. vi hundo vere timas min. Do. Ni tiu estas preta por for iri se ci tiu aculo si des ci ti e la chante shuin. Simple pro tio ke gines si es kia la chi la shuin. Ni devas saliri. Nun comenzas pluveti ci Mi iom timas ke torente pluvos post kelkaj minutoj. Cies et zino attendas nin. <laughs> ah, le Yes, fermu le porodon. Por ken la hundacho inel el escapo. Doni nun iras al la gimnasticeo, char la delo ne scias kiel laci la shuoin, kai estas iel captita in la domo. Kiel vi povs vidi, curanta al ni nun, estas la deilo kai en mane shaine la deilo portas la on do ci tio ne plu estas nur unu videoblogo ci farigias du videoblogoi von venon al inception dan dan dan do ni jus al venis al ni ciui estas tute pretai ne vere sed ni vidos do mi si es ciu ni havas planon al ne sed ni vidos de nove eh, mi creo gin nun. Yeah, yeah. Do, essence la plano estas fari afero in gis tiam ciam via corpo doloras vin. Ja, mi pensas che unue eh, ni... Um, Usu cition? Curi... oh, ah, in I okay, bone. Ne curi. curi? Ja, ne, <laughs> eh, ne, ne, ne, ne, curetti. Curetti al signo kai. Ja, yeah, per stretchi la piedo in. Ja, bone. Do mi metto la camera on Ian. Uh, Estas tio seca. Mal, mal seca. Esi kato. Dekin! Yeah! Ivo die farigio sto play bella play sexo log man che non la tutto mondo. <laughs> Ciao oni calculas. Saluton. Dios, mi mortas nun. Gis. Don nun? Ist das ein leer Witzer? Da nicht sind so Tensi Troy. Chat G devas la shoe in kai procrastigi nin. Nin procrastigi. nin. procrastinen. Pardon men. Mi na havas. mi es lazza mi malbone. Fek mi sentes ke mi mal Do mal sur vin mem. <laughs> Okay. Pols dick secondoi. Dick corner. Dick. Now. Ork. Sep. Ses. Kvin. Kvar. Ah, kjo. A ah, tri. Du. Uno. Kmetsu. Do nun ni esas je la fino de la tago, sed mi volas didi unu lastan aferon. Do, mi kaj dejlo, ni interdiscutus det pre ideo por att kre podcast on då gene vols la podcast on just en non chara givolas eh, ancora pli bonigi an sed mi pensas ke eble post ses monato ki am g eh, multiple bona parola esperanto tiam ni povas fari podcast on pre aktuala afero kai